А Вы бы вышли замуж за человека не христианской религии? Ну, за католика, <laughs> возможно. бы смогли связать свою жизнь с человеком не христианского вероисповедания. Ну, если, я же говорю, э, ну, вообще, если человек любит, то он не будет тебя заставлять там, менять веру, он примет тебя такую, какой ты есть. Если бы он настаивал на том, что я должна поменять свою религию, и мне бы от этого было некомфортно, то, конечно, нет. А, вряд ли. Вряд ли вышла по той же причине, что э, а, различие культур, различие в общении, это будет играть не только мне решающую роль, точно так же, как и ему. Когда он, у меня, например, с моей семьей будут какие-то отдельные темы, либо праздники, он э, этого не, при, не приемлет. То есть э, вряд ли бы я изменила религию именно из-за того, что я здесь родилась и я к этому привыкла. конечно, много разногласий, я думаю, но ну, тем не менее, да, это возможно. Я бы подумала. Ну, если бы он принял мою веру, то а я его, тогда да. А если он не будет заставлять меня отрекаться от своей веры? Да, могла бы. В целом, ну, в принципе, да, я думаю, в этом нет ничего такого страшного. 50 на 50, возможно, бы вышло. Но раньше думала, что вышло бы точно. Сейчас я думаю, что скорее нет. Да. Ну, за католика, <laughs> возможно. Э, я сама не очень верующая. Но если бы он был мусульманином, у них жесткие правила, мне это не очень нравится. Да. Да, мне бы было сложно, потому что я христианка, и для меня это очень важно. Но ну, Наверное, нет, потому что было бы на этой почве очень много спорных моментов. Ну, пожалуй, если бы он не настаивал на смене моей религии, то да. Да. Э, об этом нужно подумать глубже и посмотреть э, глубже на его религию и то, как он относится, будет относиться ко мне. Хорошо. Никогда нет вообще. Я же говорю, я не настолько религиозна, чтобы менять религию свою. Я, так как я не хожу каждое воскресенье в церковь, я не соблюдаю все обычаи э, согласно Библии, я не смогу также отвечать э, тем же канонам, которые предоставлены в другой религии. Это сложно.